anateera ah, webale nnyo kubanga otugoberera uh, ah, mukadde kano mwana muwala amanyikiddwa nga felista the superstar abasinga gwe mumanyi omuyimbi omuto ateera omuyimbi akyasinza okuba rap nga mu bayimbi abato asuubirwa okukola kolabo n'omuyimbi omujamaica amanyikiddwa nga shenc ng'era n'omuyimbi w'amaanyi mu ggwanga erya jamaica kyavudde ku ki mitenda ki gye yayiseemu era enteekateeka zituusewa ah, nkwebaza okuba nga otugobera ku mukutu guno nate era weebale nnyo nnyini ddala okola kyamaanyi nyo nnyini ddala okubanga otufolowinga gezaako okulikinga okusharinga ate era n'okusubscribinga tube nga nate era tukuweereza jjukira nti tuteebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 4 bbiri ne musanvu ate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku vidiyo wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku simu ya mtn 077 58 50658 wamu ne airtel 070 8108 amwena muwala felista da superstar e, ngamanya gakozesa ku stage aga de superstar felista amanyikiddwa ennyo nnyo mu kukuba music owa rap era music yabasinga agwa mu category ya aba fefe busi amwana ah, muwala ono mwana muwala muto nnyo nnyo nnyini ddala ah, ayina emyaka kumi n'ebiri we twogerera kati era nga badde yakamaliza p7 ye eh, omwaka oguwedde era nga wano yafuna obubonero bwali 13 weddu wano weyasobolera n'okufuna scholarship ah, egenda okulasitinga emyaka mukaaga era nga ajja kuba akola secondary education school ye wali ku kisasi college kisasi college mukimanyi bulungi bulungi eyaliko um, meeya eh, kuba kati takyali mu muntebe yaliko meeya wa Kempe north omwami haji latif uh, sebaggala Uh, felice the superstar right now ali mikono gya taatawe oluvannyuma lwokuba nga bayawukana ne maama we era nga taatawe yagezezzaako okuba nga atutumula ah, ekitoneko kino n'okumukwatako okulaba nga atuuka wano waali wabula mawulire ag'essanyu gano uh, ah, nga teganaba kuba nga gaamuggwako mwanama felista Uh, ntabwe yavudde ku tiktok challenge video gye yakoze era nga ngenda kubulira lwaki tujukireko ku tiktok ye uh, omuwala ono ayinako abagoberezi abasoba mitwalo abiri e, ku tiktok era nga ayinako ah, ne viewership percentage ye erina eri mitwalo egiwerera ddala ah, kumi n'esatu ku ne comments lukumi ah, ku vidiyo eyasinze okutambulira ddala gye yakoze nga raising oba nga praising omuyimbi ono gwe bayita shensi E, vidiyo yatambulidde eddala era neetuuka nemba gya mayika ne bagisiima ne bagyagalira ddala nnyonyonyini ddala yakubye rap nga alinga agezaako okukola kye twandiisenga kava eyo nnyimba mwana muwala shensi zaakola e jamaica shensi tumumanyi ku nnyimba abasinga mamuwuliza jamaican music omukyalo nomumumanyi kuba ridimu omuli lighter omuli blessed era yakuba ne ridimu gye bamanyinga lord E, n'endala nnyingi nnyo nnyini ddala wabula mwana mwafirisi akatambi kano ke yakoze tweyongereyo it's your superstar Big them see a Shan Y-E-N-G And different and depend pan man send me a yam Best of the best de la Me to nom me na him Women are wanted by gunmen ya palo itch We be a bring shot, we ya like a weirda Nothing. kutetea Mkongolesa ni straight out ya Uganda akatemba ko akatem, akatem, akatambi ako nga wookalaba ah, mwana muwala felisita yakubyerapu ekituufu abasinga ah, ebigambo biyinza okuba temubitegedde naye ekisembeyo nkakasa mukitegedde eh, ekya mensoni y'omuyimbi gwe yabadde amensoningako yakubyerapu eyo nga akola kava mu luyimba lw'omujamaika oyo era nga banna akantu katambudde ne katuuka ku nnyini luyimba yennyininnyini omujamaika ah, shensi shenise erinnya liringa lyabakyainana muliwulananga endwalaganany olulwanaganyi naye tujja kgenderawo muyimbi wama maanyi okumanga muyimbi wa maanyi ebamu ku bayimbi abeesituka ne bagenda mu konsati ya mwanamuwala rihana eno gye yakola ng'ali lubuto eyaliyokko era nga muyimbi wa maanyi jamaica eyo akola nnyo obuntu bwe ku tiktok abeerakokko ate era akola bukyanyi bw'okufumba bukyanyi bwa ziwiigi we batyo ngera abasocialite mbamanyi ah, so ono yagenze maaso n'akomenti nga ku vidiyo ya felista the superstar yataddeko buyimoji bwimoji obulaga okusiima n'okwagala n'okusanyuka n'omukwano ku luyimba luno ferista lweyabadde akoze ah, kino wekyalagudde ku mwana muwala ferista n'abakomenti eno bannange yasanyuse yagambye e eh, amdad i can't believe this o oh my god n'agamba i love you so much shensi n'agamba please help me and wait mom like yagezaako omusaba ka dueti oba tugeze yeah. dueti mugimanyi ebiseera ebisinga ah, kwe kuddira ka kiriipu ako n'okateeka ku kyano yowaali wonna e, eh, ng'okatulimizemu emirundi ebiri ah, so kino kyagenze maaso ne kiteekesako ne taata we comment n'agamba nti am proud of you my daughter eh, mwami mike nyanzi taata wa felista the superstar naye yagenze maaso na commenting abantu bangi bacommentinze ku ah, nsonga uh, eno era nga abasinga ah, kwegamba bagezaako okulaba nga bapushinga bagamba you super talented ah, abalala bagamba we have a new cindy on the move bangi bangi bakomentinze ku vidiyo eno eya ah, tiktok ya felista gye yakoze naye ngaera ebiseera ebisinga kibako ekitupushinga nga industry ye uganda mu music so tusuubireyo omukisa mwana muwala ono okugumuwa tomanyi ebintu bya mukama biyinza okugira awo eh, tusuubire omukisa okufuna kolaba eyo era nga abagisabira mu ngeri ogisabirira okusinziira ku ngeri gyekyatambuddemu abaana batebisee singa bafuna nnyo feva n'okufuna omukisa naddala ate mu industry okuba nga ah, bagenda mu maaso n'okuba nga bamanyikwa so felisita nate era weebale kukola eh, tukuyozaayoza mwekumire ku mukutu Yo, it's that is so